Saluton, cara y amico, y en via televida doctoro kai te amo. Vi jam sias. Racontu vi problemon kai ni clopodos solvigin. Ni inauguras vian programon dankal uh, eh, demando de Piotr el Polando. Li telefonis nin kai diris mi tushas per mia fingro mian capon kaj sentas doloron mm, per mia fingro mian cruron kai sentas doloron per mia fingro mian bruston kai sentas doloron signoro doctoro kio okazas al mi cara piotr mi analisis ege atente vian problemon cune con mia multifaca amo cae mi cune concludis. Piotr, via fingro estas rompita. Rompita. Bone, ni eh, auscultos tui la mm, venontan demandon eh, farita de kiu eh, ne gravas jen? Cara televida doctoro, mia problema ne temas pri sano, sed pri la rilato cun la homo, mi sentas mi ege mal bone, cia cio mi parolas, mi niu respondas. Mi sentas mi quasi nevidebla homo, mi niu rigardas mi, mi niu vidas mi, mi niu ascultas mi, mi niu attendas mi. Mi pardon petas, mi ne cias cio casas, shainas que mi niu parolas, sed ne zorgu, mi enirigos la venontan cae lastan demandon. Ien, la problema. Saluton, mi estas Benito el Usono, cae mi volas demandi ion gravan al vi. Ciam, ciam mi trincas teon au cafon, mi sentas pinchon cae doloron in mia oculo, ciu tui malaperas ciam mi ne trincas. Mi ege shatas cafon, Kion mi povas fari? Bela nomo estas Benito, kai interesa lando estas usono. Bone, Benito, via problemo estas iom tikla, sed certe facile solvebla. Rigardu, vi devas forpreni la culeron antamol trinki. Rigardu. bon gusta. Bone, gis citie ni alvenis, do via preferata televida programo finillas. Sed ne zorgu, memoru. Ni atendas vian demandon eh, por solvi gen. Per tiu metodo. Amicoi, gis baldau. Tele, tele. tele, tele, vida, tele, tele, tele, tele, tele, tele, tele, vida.